Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Rafa. Bom, agora a gente vai entender o que é palhaçaria terapêutica, esse método que eu desenvolvi e como eu cheguei nele. Ele se costura com a minha história. No dia que eu nasci, a minha mãe acabou falecendo. E um ano e meio depois, o meu pai, muito jovem, também veio falecer, deixando três filhos, eu, o meu irmão e a minha irmã. Nós fomos adotados por tios, só que eu não sabia que era adotado. Então, aos quatro anos de idade, meu pai adotivo também foi embora de casa e a gente passava uma vida muito difícil. A minha mãe era semi-analfabeta, precisava cuidar da casa sozinha e a gente quase não tinha tempo para estar juntos. Mas domingo, eu lembro de estar em um campo jogando bola e a minha mãe então ia na janela e gritava Rafael, corre, vem logo, já vai começar os trapalhões. E eu deixava a bola com os meus colegas e saía correndo e entrava a porta dentro e me sentava e ficava com as minhas costas no joelho da minha mãe sentindo o carinho dela. Era o único momento de afeto que eu tinha com ela. E naquele momento eu via ela sorrir. Era o único momento da semana que eu via ela sorrir. Naquele momento eu via minha mãe, jovem, com 22 anos, bonita e cheia de vida. Era o único momento. Nos outros dias ela estava sempre cansada, trabalhando, nervosa. E eu acho que foi ali então que eu comecei a imitar os trapalhões. Eu comecei a imitar o Didi, eu comecei a imitar os personagens da escolinha do professor Raimundo, os personagens da Praça é Nossa. E isso começou a gerar orgulho para minha mãe. Então a minha mãe começou a dizer: "Filho, faz aqui para minha vizinha, nossa, conta aquela piada". Isso criou uma conexão muito grande entre eu e a minha mãe. E assim eu me tornei um artista. Eu decidi que eu queria ser um grande artista, fui para a capital, Porto Alegre, e comecei a minha carreira como ator. Com 17 anos eu já estava viajando o Brasil todo, acumulando prêmios de teatro importantes, como o Prêmio Nacional de Teatro de Nádia Azevedo, e atuando com grandes atores como Júlio Andrade, que hoje faz parte do elenco da Globo, e a Larissa Maciel, que também atua em televisão e cinema. Mas tinha alguma coisa ali, eu tinha percorrido um caminho que talvez vocês se identifiquem agora com o que eu vou dizer. Eu era uma criança pobre, vinda do interior, e eu queria, então, né, ganhar dinheiro, ter sucesso, e eu adquiri isso. Mas eu continuava vazio, sentia que faltava alguma coisa. E, e quando a gente adquire tudo aquilo que a gente pensa que vai nos deixar feliz, e não consegue ser feliz, isso é muito frustrante, muito triste. E eu fiquei muito triste. Só que aí aconteceu algo muito especial. Eu conheci o Circo Teatro Girassol de Porto Alegre, eu conheci um palhaço, Zé Ramalho, que era filho de palhaço, neto de palhaço, vindo de Portugal para a produção de um trabalho chamado Cirrano nas Nuvens. E o primeiro dia que eu me apresentei como palhaço, a primeira vez que eu coloquei o meu nariz, eu senti que eu realmente estava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Eu senti a minha criança interior. Eu senti como se todas as coisas do mundo, todas as minhas dores, as minhas perdas, as minhas angústias tivessem desaparecido e eu sentia a vida pulsando assim como ah, como algo muito grandioso, poderoso. E isso foi muito bom. Eu continuei a minha vida trabalhando, só que o mundo, o mundo ele é muito pesado e ele te diz como tu tem que viver e eu não conseguia viver aquele palhaço por completo. E eu continuei buscando sucesso. Então eu queria ser o melhor palhaço do mundo e eu lutei para fazer isso e aos 29 anos de idade, de novo, eu era um grande palhaço, eu estava fazendo muitas apresentações e ao mesmo tempo eu estava me separando, a minha vida pessoal estava horrível e eu continuava com um buraco muito grande dentro de mim. E eu entrei numa depressão profunda, acabei tendo uma internação, fiquei 21 dias dentro de um hospital psiquiátrico e lá eu fiquei pensando como que a minha vida tinha chegado naquele momento. Uma pessoa que já passou por tanta coisa, que obteve sucesso, daqui a pouco tá ali de novo, sozinho, perdendo a família, sem vontade de viver. E aí eu decidi que eu precisava parar tudo que eu estava fazendo e me ouvir. E eu desisti da minha profissão. Eu não queria mais ser profissão, queria ser uma pessoa. Então eu fui convidado para trabalhar na ONG Doutorzinhos de Porto Alegre, uma instituição que trabalha com palhaços voluntários de hospital. Eu tinha a função de formar esses palhaços. E a primeira vez que que eu fui atuar como doutor palhaço dentro de um hospital, eu entendi então que era aquilo que eu queria fazer da minha vida. Eu queria ajudar as pessoas de alguma maneira. E a alegria que o palhaço traz, ela é terapêutica, ela oferece esse processo, tanto na parte da saúde física quanto na parte da saúde emocional. O riso, a alegria, a gargalhada, a felicidade, cada um desses processos que o ser humano desenvolve tem uma função química, uma função social, uma função mental, uma função espiritual. E eu comecei a pesquisar isso, eu fiquei muito curioso com tudo isso. Então eu fiz um curso de formação em programação neurolinguística. E ali eu comecei a desvendar algo que eu precisava ter entendido lá na minha infância. Quando eu ficava irritado e eu ia jogar bola com as crianças e um pai amarrava o cadarço do filho do outro e eu acabava brigando no meio do jogo e não sabia por quê. Era a minha criança sentindo a falta de ter um pai lá. E eu não sabia. Tudo isso veio porque eu comecei a entender o que, que é amor, o que, que é raiva, o que, que é tristeza. E aquilo abriu a minha cabeça. e Eu disse, nossa, o palhaço trabalha muito com isso. E eu fui conectando tudo isso com o palhaço. E assim surgiu a palhaçaria terapêutica. Hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz. Eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho meus problemas. Mas hoje eu sou casado, eu tenho uma filha de 16 anos, eu tenho um filho de 4 anos com síndrome de Down, que é a criança mais linda do mundo. Hoje eu tô aqui com vocês e eu quero oferecer para vocês, então, um método método, uma forma, eu quero explicar para vocês como uma criança que perdeu os pais, que passou por uma internação, uma depressão profunda, conseguiu dar a volta e se sente hoje completamente realizada e feliz, fazendo o que ama com êxito, porque qualquer ser humano consegue ter sucesso material, mas não é qualquer ser humano que consegue ter felicidade alegria, vontade de viver, entusiasmo, que vem do grego, estar possuído por Deus. E o palhaço pode nos dar essa condição muito rápida. Se você se conectou com a minha história, se isso tocou o seu coração, não perde cada atividade que a gente está oferecendo aqui nesse processo. Um beijo e até a próxima.